rutanga Eric afashe baro hereza nde butera Andrew hereza nde byiringiro lag reka turebe kwande kwa Leo reka turebe mukunzi ya Nick hereza nde rwatu bya Abdul reka turebe baro barayitwaye kwande kwa rutanga Eric nanone hereza nde butera Andrew reka turebe rukundo Dennis hereza nde byiringiro lag reka turebe byiringiro lag igitego gori gori gori gori gori e piara nakoze ibintu byinshi imbere numvaga nshaka kuba umunyamakuru wa siporo mvuga urubuga rw'imikino nogeza amamace abantu benshi barabizi yes reka ngusubize kandi nkifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya australia uburayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda reka nguhe ikaze niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza cyane no munsi minerivare cyangwa inzu bishobora kuba byanze si komedi ariko ejo nawe ibintu bikaza kugenda neza nawe ukwishyurira inzu ku gihe landirode atiriwe aguhamagara kuvuga ngo se bimeze gute ko ndeba wirengagije nawe bikubaho se mede hari igihe nawe landirode aguhamagara landirode ntabwo ajya aguhamagara ubikora ku gihe ntabwo minori bari irabura ku ishuri ngewe nta mwana ajyaho kurihira kuri wowe igihe wigaga ngewe mm. ngeze nk'ibyo mbura mu buzima busanzwe ariko kuvuga ngo minerivare nta mwana ndihiriye ibyo mbura n'ibyanjye ku giti cyanjye mba nkeneye by'ubu buzima nyine nawe urabizi ntabwo biba byoroshye ariko burya iyo umuntu akomeje gukora cyane ibintu bigenda neza burya ntawamenye bajya bavuga ngo buhoro buhoro nirwo rugendo ah, uyu munsi rero kuri kamera za yelo tv muri kubona ko twabanye n'umukobwa mwiza cyane abantu muri buze kuza gukenera nimero ngenda aza kuzitanga ni karindwi umunani ibindi araza kuza kubivuga sibyo <laughs> yego eh, naza kuzitanga uburyo mm. ntabwo abantu gukurikira bagira ikintu bakunda ngo nawe ugire ikibima ntacyo twabima mudufite muba mufite byose ah, reka dutangire wivuga mu mazina kugira twese tuze kuza kubana muri kino kiganiro tuziranye hari abantu baba batakuzi ngewe nitwa Eric w'i Rwanda abantu mubana nanjye muri bino biganiro bya buri munsi muranze ariko media ntabwo tumuzi yego nanjye nitwa Mukeshimana Mediatrice mm. naba mvuka mu karere ka Ruhango murenge wa byimana urahazi umurenge wa byimana <laughs> abantu bari bazi ko ndi kamugi none uvuze <laughs> mm, twese ntabwo twavukiye mu mijyi ariko eh. ndi wo mu cyaro pe niho nakuriye none mwaraje mwarawudufatanye mm. <laughs> oya se umva ashanga urange ndikiriza ko ntakigenda mwarawudufatanye mm. wapi gake gake Ah, umuntu utazi mediatrice ubundi ubundi mediatrice ni muntu kiko umuntu ashobora kuvuga ngo nitwa media media media media media mediatrice ubundi ni muntu ki <coughs> mediatrice ni umukobwa wigira icyizere mu buzima bwe uherutse no gusohora indirimbo yitwa tera imbere rwanda hmm, iri kuri yutube yego iri kuri yutube cano yanjye mukesha imana mediatrice n'abantu batarayibona bajyayo bayireba yitwa tera imbere rwanda hmm. mukore sabusikarayibu layike mushyigikire indirimbo nziza si wowe ni nziza cyane ibintu byo kwenjoyinga layifu kwishima undi umwana akuze ntagira umuryango n'ubu ngubu nta muryango agira ariko ntabwo bimubuza kwishima kuko nanone guheranwa n'agahinda ntabwo biba ari byo nkunda kwishima cyangwa gukora ibintu kugira ngo mpiture abandi bana babaho mu bwigunge babaho nta cyizere bigirira mm. nkora ibintu byo kugira ngo nigishe byibuze nk'abanzi mm. abana banzi bazi twakuranye abana b'imfubyi abana bo mu bwigunge mm. bihebye kuko hari abandi bana batagira icyizere muri bo ngewe ibintu byose nkora mbikora ku bw'icyizere nigirira no kwanga guheranwa n'agahinda kuguma mu mwijima nkagerageza niyo mpamvu nasohoye n'indirimbo yanjye nkunda kuririmba nkunda kubyina nkunda futuboro ariko nkunda no gukora yego ubu kugeza aka kanya hari ikintu uvuga ngo niba ndimo ndakora umuziki wari umaze kutubwira yuko uri umuhanzi ufite indirimbo wasohoye hari ikintu uvuga ngo umuziki umaze kungezaho mu gihe maze nkora umuziki cyangwa ndi mu isi y'imyidagaduro oya ni ukuvuga ngo indirimbo nsohoye ni imwe niyo mbashije gukora na zanditse ari ebyiri mbanza gusohora imwe bitoroshye ariko ntabwo nakuvuga ngo mazemo igihe kinini mu muziki narebye ukuntu iterambere ry'u rwanda rimeze mbona ukuntu umukuru w'igihugu atuyobora neza bitewe na urabizi ibihe twaciyemo bitoroshye u rwanda mbona ukuntu turi gutera imbere mbona ukuntu turi kwiyubaka mbona ukuntu abanyarwanda bishimye mpita mpimba indirimbo yitwa tera imbere rwanda ego iyo terambere rwanda abantu mutayibonye cyangwa n'abayibonye mukomeze ah, muyisharinga inshuti zanyu iri kuri yutube cano ya mediatrice mukeshimana mediatrice ah, ni indirimbo nziza cyane rero niba nawe utarayibonye inyarukiraho turaza kuza no kuyipininga muri komenti ah, mbere y'uko usohora indirimbo twagiye tubona kuri social media n'ubundi uhari ubundi noneho wari uhari mu yihe niba utarasohora indirimbo ubundi ko twajyaga tubona ibiganiro byawe ugenda ukora ubundi noneho wabikoraga mu ruhe rwego so <clears throat> impamvu nabikoraga mm, ndi umwana wabuze famiye nabuze umuryango wanjye nkora ndi muri orofena ndavuga gerard mbabazi niwe twabashije kubanza gukorana ndavuga bo reka ngire shanse kuba najya kuri kamera cyangwa se mbe nakora ikiganiro wenda hari igihe wasanga ngira ababyeyi ngira umuryango gusa nta cyizere cyabyo njya ngira ni bya bindi nyine byo kuvuga ngo kwiyizera nyine kwiha morale ndavuga mm. ni wenda nshobora kuba nari mfite bakuru banjye bandutaga kera mu gihe mu bihe bya jenoside ko ngewe narakuze nsanga mba muri na nyuma ya jenoside mm. nderwa n'ababyeyi banyitangiye bemera kumbera papa bemera kumbera mama mm. ariko nabo ndababura nyuma ubwo rero bituma mbasha kujya kwa giradi imbabazi mu biganiro bye kugira ngo ndeko nabona famiye ko ntabwo nababonye cyangwa se nta n'icyizere mfite cy'uko nababona kuko ntabazi ntazi n'amakuru yabo ariko mu bintu byagiye bituma njya mu itangazamakuru n'icyo nacyo kirimo gushakisha famiye gushakisha umuryango hari igihe na nyogose ngiye yakubona akakumenya hari igihe sobanura yakubona akakumenya igihe waba wari ufite bavandimwe bakuru bawe bo mu bintu byanteye kuraje kuvuga ngo najya kuri kamera cyangwa mu biganiro nacyo cyari kirimo Ah, bishatse kuvuga yuko mbere y'uko uza muri sho muri mu ruganda rw'umuziki cyangwa mu kuririmba ah, abakubonaga wari uri mu buryo bwo gushakisha famiye ese mu biganiro byose wagiye ukora hari umuntu n'uyu n'umwe wabashije kuvuga yuko basi hari aho akuzi cyangwa azi famiye yawe cyangwa hari umuntu wo mu muryango wawe n'uyu n'umwe yaba yarazi oya ntawe nta na nimero yigeze mpamagara gusa nyine kubera imana imana impamvu ya byose impamvu yabikoze bashobora kuba bariho bashobora kuba batakiriho ariko ntabwo byambuza gukora ntabwo byambuza kuvuga ngo mfite iyo ndirimbo ngomba kurimbura n'igihugu cyanjye kubera yuko urumva no kuba nararinzwe nkaba narakuze nkaba ngana gutya ni ukubera imana ni ukubera igihugu cyiza eh, dutangira kino kiganiro wavuze ngo ngo ufite famiye ah, ngo sori ngo uvuka muri ruhango ubwiwe n'iki kuvuka muri ruhango ko uvuga ngo nta famiye nzi wakuze gutyo n'iki kintu cyakubwiye kuvuka mu karere ka ruhango oya ntabwo ariho mvuka ahantu mvuka ntabwo mazi kubera yuko narahakuriye urumva ahantu nagiye mfite imyaka ine bamwe muri oroferi mfite imyaka ine aba ariho ndererwa ndakurangana gutya nko mu rugo rero Ah, bivuze ngo ababyeyi bagufashe bagukuye mu kigo cy'abana b'imfubyi bakujyana mu rugo ukura uri mu ruhango ah, ah, bakukuye mu kihe kigo cyari kirahagana i kabgayi bivuze ngo n'ubundi wari uri mu umwana wo muri ako gace mm, muri ruhango urumva nakuye muri oferi y'i kabgayi mpavuye n'ubundi ndererwa no mu ruhango n'ubundi nguma aho ngaho ubwo abo babyeyi bagufashe nibo wumva yuko ari bo babyeyi bawe mu karere ka ruhango niho wumva ko ari ko karere ka kavukire yego nagize ibyago n'uwemeye kundera nawe nyuma yaje gupfa demiri dizinefu mm. demiri dizinefu eh, yaje kwitaba imana ariko niho mu rugo kuko mm. niho nzi hanyuma ubu kugeza aka kanya se ni iki kintu urimo urakora nka Mediatrice eh, kiri gutuma ubuzima bwawe bugenda neza abantu bakomeza kubona usa neza eh, batagufata nyine nk'umwana waheranywe n'agahinda ntuburi buhoye kugeza akanya nta muntu wagusomamo imfubyi ntiyigeze ujya ku muhanda nyamara abajya ku muhanda banafite na famiye ariko wowe nk'umwana w'imfubyi ukavuga ati njye nzakora cyane nanjye mbe umuntu ukomeye ntabwo nakuvuga ngo mfite ikintu kinsapotinga ku ruhande cyangwa ngo kimfasha ngo nkore ibindi <clears throat> ni uguhiga nabyita guhiga kuko ni ibiraka kuko nzi ibintu byo gusuka imisatsi y'abakobwa nshobora gusuka uwo mukobwa akanyihera bitatu akanyihera bitanu nkayakorera mm. kandi ubuzima bugakomeza ushobora kumbwira ati ngwino umfurire imyenda nkayifura ushobora kumbwira ati ngwino untekere nkabikora <laughs> guseka ushobora mm. kumbwira ati ngwino untekere ndaguha amafaranga nkabikora ushobora kuba ufite agafeti kambwira ati waje nkaguha eh, ikiraka nyine ni urugero nguhaye ushobora mm. kuba ufite nk'iyo kambwira ati ariko waje ukamfasha guteka cyangwa iki si bibaho se biraka bitandukanye mu buzima busanzwe ntabwo nakuvuga ngo nshingiye kuri iki nicyo nicayeho ariko ndagerageza nkashaka ubuzima niyo ntego uba uvuga ngo ngewe nka mediyatrice mu myaka itatu hari ikintu ngomba kuba narahindutseho cyangwa mu myaka itanu ntabwo nzi imyaka wihaye nka tagati yawe ariko uko bimeze kose hari imyaka wihaye kuvuga ati eh, ni tageti yanjye mu myaka runaka niyo tageti ufite muri ino myaka iri imbere biragoye ariko biterwa n'uburyo winjiza kugira ngo utekereze ibyo bintu <laughs> no mu mufuka ariko kuba utabufite tuzi mm. neza ko tutazagenda dushobora kutageraho ariko umeze kose nk'umuntu muzima mm. utekereza neza hari itare dufite mu bintu njya ntekereza cyane nakoze ibintu byinshi imbere na numvaga nshaka kuba umunyamakuru wa siporo mvuga urubuga rw'imikino nogeza amamace abantu benshi barabizi ibyo ni ibintu byanjye <laughs> ntabwo byankundiye oya eh. ntabwo byankundiye urumva ntabwo nabashije kubona uburyo bwo kugira ngo mbyinjiremo iki urabona ko nakoze n'indirimbo mfite impano ngenzi kwandika iriya mpano n'igihe wayiyandikiye nta muntu turi kumwe mfite n'indi ya kabiri nayo maze kwandika uko mbishoboye byibuze mbona amafaranga make nzajya ngerageza nsohora akaririmbo wenda hari igihe naca nanjye azagenda izamuka nanjye ngatera imbere nkamwe mm. buhoro buhoro ariko <laughs> bitoroshye bitoroshye uri <laughs> akomeza nkikorera na bya biraka byanjye byo gusuka mm. nabona igihumbi bibiri ndayakorera mm. mu buryo butandukanye ngewe no mu rugo nahakora yego ah, ubu ntabwo afite amaboko ngo ni uko ngo ngo iki ntabwo njya nitanga akazi kameze gutya urumva byagucanze n'irondo warirara eh. ariko ndashima imana ko byibuze yampaye no kumenya kwiga umwuga ni imana yabikoze ko byavuye ahantu kure cyane kugira ngo nabyo mbigereho ndagerageza nkashaka ubuzima ubu umaze igihe kingana gute uba mu mujyi wa kigali kuva uvuye mu ruhango kuva ugeze aka kanya hmm? eh, ni igihe kinini imyaka nk'irindwi nk'umunani gutyo hanyuma nk'umukobwa w'inkumi seni nta nubwo unateganya kuvuga ngo ngengeye kwishakira umugabo n'ubundi eh, hombani homboka eh. eh. bitewe n'ubuzima ncamo ntabwo ibyo bintu nkunda kubitekereza cyane biterwa n'ubuzima umuntu aba yibereyemo bizari hmm. ubuzima bubaho ukumva ntabwo ukeneye gushaka umugabo ntabwo fiyanse arahaboneka hmm. ntaboneka ariko uzamushaka <laughs> ntabwo icyo kibazo mwana we mba numva nshaka kugikwepa ariko kikanga kikagaruka eh. ntabwo eh. ndabimenya uh, oh, mu kanya wari umaze kutubwira ngo ufite impano hmm. uh, yo kogeza umupira cyangwa kuvuga urubuga rw'umukino uh, ni iyihe maci ukunda kumva cyangwa ni iyihe kipe ni aya makipe abiri mu rwanda uzi abakinnyi babo ku buryo biri buze kuza kukorohera nk'iminota nk'itanu ukatwogereza maci yayo cyangwa iminota n'itatu noneho maze iminsi ntabikurikirana uratubwira nk'igihe wari uzi nk'abakinnyi bari bahari abantu n'ubundi basanzwe bakurikira urubuga rw'umukino <laughs> baraza kumva icyo gihe n'ubundi nta kintu bitwaye mvuga abakinnyi gusa abariho nogeze eh, umunsi numva nta myuka nazanye <laughs> eh, hmm? tubageze umupira wa resi paki ikipe gake ariko ndavuga gatoya hmm. nzi ko ntazongera kubikora <laughs> reka tubagezeho umukino ugiye guhuza amakipe abiri hano kuri stade i nyamirambo aperi respo aho zigiye guhura muri kimwe cya kabiri reka turebe abakinnyi baraje bamaze kugera mu rwambariro basohotse bageze mu kibuga reka turebe rutanga eric ko numva bitandimaze nkuvuge <clears throat> rutanga eric afashe baro hereza nde butera yenda uruhereza nde byiringiro rage reka turebe kwande kwa reyo reka turebe mukunzi yannick hereza nde rwatsi bya buduru reka turebe baro kwande kwa rutanga erike nanone hereza nde butera yenduru reka turebe urukundo deni hereza nde byiringiro rage reka turebe byiringiro rage igitego gori gori gori gori gori epiyara eh, <laughs> nagerageje wagerageje yes ah, ni iki kintu noneho kugeza aka kanya urimo urakora cyangwa kirimo kiratuma cyazatuma ugera ku nzozi zawe zo kuba wumva waba umunyamakuru wa siporo eh, biriya byose ntibiha icyizere cyane kuko urumva barakubwira ati eh, mukobwa wogeza amace umukobwa usakuza ngo igitego mm. niyo mpamvu ubona ubona no ku mbazo ubona nta bishyizemo ufite rigogarusi hmm? nticyitegererezo barahari <clears throat> urabona ko ntakibimacingamo nka mbere nka cyane urabizi ko mbere narabikundaga ukabona ndabivuga eh? nimba ararebye ibiganiro byanjye nyine mm. ariko nyine abakobwa ntabwo bahabwa shanse cyane ni gake hanyuma n'iki kintu cyatumye wumva utakaje imbaraga muri ibyo bintu nabuze sapoti no kugira ngo mbone abantu banshyigikira bakubwira ati umukobwa wogeze amace urubuga rw'imikino nabyo byatumye nigira mu muziki nawe wari kwicara iwawe ugafungura yutube cyano eh, ukazajya uvuga urubuga rw'umukino ni ukujya nza akanteza ibyuma <laughs> nkareba nawe apera ibyakinwa kugeza aka kanya hari kugeza aka kanya kugeza akanya hari ibintu byinshi byatuma ukora mm. atari na ngombwa kuba ufite kamera ufite telefone ifite mori kode eh. hari utu apurikasiyo twinshi tugufasha kweditinga mm. amavidewo yawe ugashyira kuri yutube mm. niyo waba udafite interinete uragenda ukicarira ku muturanyi ngewe uzaze nzaguha pasiwadi eh. <laughs> maze ubuzima bugakomeza ako si kumpaye imbaraga shana kuri pe mbese numva kigarutse hanyuma ugiye kuturirimbira ku gace kamwe k'indirimbo yawe tera imbere rwanda abantu bakurikira yoro tv babashe kumva ubwiza cyangwa umwimerere w'icyo gihangano cyawe yego rwanda nziza gihugu dukunda rwanda nziza gihugu cy'insinzi rwanda nziza gihugu cy'amahoro komeza utsinde mu mahanga yose imiyoborere myiza niyo nsinzi yacu ubuyobozi bwiza niyo ntwaro yacu ubuyobozi bwiza nibwo buturanga komeza utera imbere rwanda yacu Yes tikomeza utera imbere rwanda yacu ah, mu kanya wari umaze kutubwira yuko wakuriye muri arufarine cyangwa mu mm. kigo cy'abana b'imfubyi ni ubuhe buzima wabonye bwo kubana n'abantu uzi neza ko atari mudafitanye isano y'amaraso kuko nagezeho ndi umwana narahakuriye ndahamenyera ariko nyine ubwenge bwabo nari mbuzi ko atari ababyeyi banjye mbizi ko namuvuye mu kigo nabikoze nakuze mbizi ariko imana mpaye umugisha ni umukecuru ni umukecuru wari ushaje niwe wandeze nta bandi bana yagiraga yari njye nawe gusa urumva rero nta bantu twagonganaga nta bantu nagiranaga nabo ibibazo ntitwabura duke twa famiye tw'imiryango duke ariko bidakabije ariko kuko nta wundi muntu nabanaga nawe yari njye nawe ntago byari bikabije cyane hanyuma uwo mukecuru amaze kwitaba imana wahise ufata umwanzuro avuga ati reka nigire i kigali none cyane rwose hari abantu wari uje ukurikiye i kigali naje nshakisha ubuzima bisanzwe nk'abandi bose urumva se ko nta famiye ngira urumva hari famiye ngira i kigali nayo mm. ahambere waruhukiye ntabwo bigeze baguserereza wakomeje ubuzima bwawe ntabwo byabura umuntu aca mu buzima bwinshi butandukanye mm. biruhije birahari amahwa menshi naciyemo mm. ariko ndashima imana ko nabashije kuyatambukamo nkaba meze neza uyu munsi yego tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cyangwa Eh, ni iki kintu wabwira abantu baguteze amatwi abantu bakunda ibihangano bya mediya abantu abanyarwanda muri rusange bakunda eh, indirimbo ziririmbwa zisingiza igihugu gakondo noneho <laughs> ikintu nababwira mm. ndabwira abana bitinya b'abakobwa kwitinyuka kwigirira icyizere gukora ikintu wumva ubashije ikindi ugifite amahirwe yo kubyuka mu gitondo ukabona waramutse ikintu wumva ubasha gukora gikora ugifite ayo mahirwe kuko ubuzima nta muntu uzi ngo bugira garanti imeze gute ushobora kuryama uyu munsi ejo bushobora gucya utakiriho turabibona abantu benshi bita imana bapfa buriya rero ngo iyo umuntu abyutse n'indi shanse n'andi mahirwe imana ibikongereho yo kubaho so niba ufite impano y'ikintu runaka niba ufite ibintu bikurimo ibintu ukunda igihe ufite umwuka uhumeka igihe bukeye ugize shanse yo kubaho gerageza amahirwe imana yaguhaye ku buryo mu gihe waba utariho n'umuntu yavuga ati media yakoze iki eric yakoze iki nubwo media atakiriho hari ikintu tumwibukiraho gerageza gukora hari abantu benshi amahirwe yabo bayapfusha ubusa hari abantu ngo burya ngo nta mugabo udapfa n'imushinga siko njya numva bavuga so hari igihe nyine ntabwo tugomba kuvuga ngo nta mugabo udapfa n'imishinga nyine ukumva ufite imishinga ugapfa ntayo ukoze kandi ntabwo uzi igihe uzapfira cyangwa uzagumira ku isi byibuze ya shansi wagize ya mahirwe ku by'ukuri muzima uhumeka ufite ubushobozi icyo kintu gikora yesi icyo kintu gikora mediya rero reka tugushimire cyane kuba witabira ubutumire bwacu n'ubutane tugiye gukenera ndabizi neza ko uzatwitaba cyane rwose mm. ah, reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu rero turagushimiye cyane rero kandi imana iguha umugisha igomeze igufashe mu byo uri gukora byose bikomeze kugenda neza murakoze cyane